어, 금일 2회차 어, 저희 컨퍼런스는 본격적으로 대안에 관한 이야기를 하고자 합니다. 따라서 제2회차 주제는 취향과 주거 다양성이 바꿀 새로운 청년 주거의 가치라는 주제로 선정을 했고요. 현재 청년들에게 한국에서 자기만의 주거 공간을 가진다는 것은 참 어려운 일입니다. 그래서 필요한 것이 주거 다양성이라고 생각이 듭니다. 사실 이제 값비싼 아파트나 좋은 입지에 그런 오피스, 오피스텔만이 어, 좋은 주거라고 인식을 하고 있습니다. 이러한 측면에서 다양한 주거 형태의 공급이 필요하다고 생각을 합니다. 예, 이러한 측면에서 오늘 어, 저희는 일본의 어, 도쿄알 부동산의 사례를 좀 들어보고요. 한국의 어, 반 하이브리드의 이상욱 대표께서는 쉐어원이라는 브랜드 등을 소개할 계획이 있습니다.

主にこういう形で、えー、まず建築設計、不動産の仲介、あとツールボックスという、えー、家を作る建材の、えー、ネットショップですね、の、えー、経営ともやっていました。で業務内容としてはこんな感じ。まあ、設計をして、えー、自分たちで、えー、そこの管理等もして、えー、実際にお客さんに紹介して、えーまあ、不動産の仲介をやっていくような いわゆるこう建物が、えー、場所を探して建物を作ってでそこに実際に住む人とかを、えー、まで、え面倒を見るようなことを、えやっています。でこれが、あの去年かな、えー、ソウルで、えー、イベントに登壇させてもらった時の、えー、にのインタビューの内容になります。ちょっと僕読めないけど、えー、なんかいいことが書いてあるかもしれない。 実際にこういった古民家を再生した、えー、住宅だったり、えー、いわゆる集合住宅、マンションですね、の設計を行ったり、あとオフィスとか、えー、住居だったり、えー、オフィスとか、えー、飲食店だったり、最近だと、えー、ここにあるような古民家を改修して、えー、宿泊施設に、えー、リノベーションしたりということもやっています。 これ最近のプロジェクトですけど、えこれノームという、え大阪にあるホテルですね。もともとオフィスビルを、え宿泊施設に、えコンバージョンしたものだったり、でこれも、えーと、と今年に入ってきた、えー、宿泊施設なんですが、えー、100年ぐらい前のこういったオフィスビルの、えー、外壁のパネルを、えー、外すとこういうのが出てくるんじゃないかと思って実際に外すと実際に出てきたと。 で、これをリノベーションして、え今は K5 っていう、えー、まあ、宿泊施設と飲食店の複合施設ですね、に、えなっていたりします。こんな感じで、え基本設計と不動産が軸なんですが、え社会の課題と事業の課題を空間と仕組みのデザインで解決していくというようなことで、えやらせていただいております。 で今回は、え主に、え R 不動産の、え活動の話を、えさせていただければと思います。R 不動産っていうのは、えいわゆる不動産の、え仲介を行うウェブサイトです。で、これがトップページなんですが、こういった形で真ん中に、え物件が、え並んできます。で。お客さんは実際にこの情報を見て、えー、物件を借り買ったり、え借りたりすることができるという で僕らとしては、えー、そこで、えー、お客さんと物件をつないで、えー、いわゆる不動産の仲介料ですね、仲介フィーをいただいて、えー、やってるということになります。で、これが物件のページなんですが、えー、特徴としては、なるべく多く写真を、えー、見せるということに加えて、えー、写真だとなかなか、あの 表現できないような、えー、空気感だったりとか、微妙なニュアンスみたいなもの、あとはオーナーさんのこだわりみたいなものを、えー、コラムという形で、えー、一つのストーリー立てして紹介していくというような、えー、方法をとっています。で特に特徴的なのが、えー、ここにあるような、えー、アイコンですね。物件の、えー、不動産の、えー、特徴を、えー、こういった形で、例えば倉庫っぽいよとか、 え天井高がすごい高いよとか、え窓から、え川が見えるよとか、そういったものをこういったアイコン化して特徴化して紹介するというのが、え最大の特徴ですね。でこれまで、えー、と日本だと、えー、いわゆるこう駅からの、えー、近さだったり、えー、あと値段ですね。っていうとこだけで、いわゆるもうエクセルの表みたいなところだけで不動産情報が、え語られていたんですが、 えー、実際にじゃあ家に住もうと思った時に、それぞれの個性が当然あるわけで、それをちゃんと、えー、伝え、伝えないと、えー、その物件、不動産なり家の価値っていうのが伝わりにくいなと思って、こういった形を、えー、取りました。え具体的にはこんな感じで、これ東京の都心部なんですけど、23区なんですけど、えー、微妙にこう、ある、えー、渓谷、轟渓谷っていうのがあって、え そこに面した、えー、部屋ですね。で窓を開けると、えー、都心部なのにもかかわらず、川が流れていて、えー、窓から緑が見えるっていう、こういうような物件だったり、であとは、えー、屋上、最上階の物件ですね。でこれは、あのー、右上の写真で赤く、えー、囲ってあるところが部屋で、それ以外が、えー、バルコニーになります。こんな感じですね。部屋よりバルコニーが、えー、広い物 であとは、えーと、といわゆるこう古いんだけれども味があるレトロな物件でこういった、えー、東京でも昔もう築何十年以上の、えー、物件なんだけど、えー、残っている物件があってでそういうようなものを、えー、紹介したりあとはこれはあのー、日本の伝統的というか、えー、昔からあるいわゆる木造の、えー、賃貸住宅ですね 風呂なしアパートとか呼ばれてるものなんですけど、で実はこの、えーと、物件が、えー、有名な、えー、漫画家が売れない時に、ここで、えー、漫画を描いていたっていう、そういうストーリー付きの物件で、でやっぱりその人のファンだったり、えー、まあ、そういった、あの空気を共有したいお客さんとかに対して、ちゃんとその情報も伝えるみたいなことをやっていたり。あとはリノベーションが可能な物件ですね。 で、これも廃墟みたいなんですけど、えー、基本的に何どんなことをやってもいいですよっていうような形。内装は自分でやってくださいっていうような感じの物件ですね。でやっぱり人が作ったものよりも自分が作った家とか自分が手を入れて家の方が愛着が湧くのでそういったリノベーションが可能な物件というのも、えー、大き多く取り扱っています。あとこれはあれですね、あの有名なあの建築家が手掛けた物件、 これはあの安藤忠夫さんっていうあの建築家のノーベル賞って言われてるプリツカー賞っていうあの賞があるんですが、それを取った人が設計したような、えー、まあ、大豪邸ですけど、そういうような物件だったり。あと変わったところで、えーと、と日本でいう、まあ、神社ですね。神社の、えー、中にあるような物件。でこういう物件は、あのー、まあ、外国の方ほど好んで、えー、 僕らがこれ、えーと、と出しに行った時は、フランス人の大学の先生の方がここに住まわれたりとかっていう、そういう、えー、物件とかを紹介しています。でこんな感じで、えーと、基本的にはどんな物件の紹介するというよりも、僕らが実際に探してみて、えー、まあ良いなとか面白いなと思った物件のみを、えー、セレクトして紹介していくでそのセレクトの特徴というのが先ほど、えー、お話しした 物件の特徴を示すアイコン。なので、えー、と物件数自体は実はそんなに多くなくて、今大体、えーと、東京ある不動産、東京で、えー、月100件ぐらいですかね、えー、紹介していくような、えー、ことをやっています。あとは、えー、この後お話しするんですが、えー、いろいろグループサイトがあって、 のグループサイト全体で、おそらく今、えー、と月間で500万ページビューぐらいは出てるんじゃないかなという感じになっています。なので、えーと、僕の感覚としては、え不動産仲介業をやってるんですが、なんか雑誌を作ってるような感じ。そんなイメージで、えー、サイトの運営を、えー、進めています。で、そう、だからあ繰り返しになりますけど、えー、単なる不動産屋というよりも視点を変えて、 不動産を紹介するメディアというのが、え R 不動産です。今こんな感じで、え日本全国で10カ所ですね。10カ所の場所で、え展開しています。あと本も、えいくつか出ていて、えおそらく最近この右下の、えだから僕らはこの働き方を選んだって本が、韓国で出版されたという話は聞いています。 これはなんか、どちらかというと僕らの、えー、働くスタンスだったり、仕事に対する考え方だったりみたいなのをまとめた本になります。そしてあと、R 不動産から、えー、派生したサービスとして、えー、ツールボックスという建材の、えー、ネットショップも、えー、運営しています。でこれはですね、えー、いわゆるこう素材感とか手仕事感とか、 えそういった、なんだろう、工業製品だとなかなか出てこないような商品を、えー、多めに扱ったりとか、あとは、えー、実際に住む空間を自ら編集しようということで、その時の、えー、素人の人でも分かりやすいような、え建在の選び方だったり、であとは、例えばですけど、フローリングの貼り方だったり、壁のペンキの塗り方だったり、 そういうような情報を、えー、届けるような e コマースのメディアになります。R 不動産がいい空間と出会う仕組みだとするならば、ソルボックスはいい空間を自ら作るような仕組みですね。でこういうようなことで、えー、両輪的にやっています。で例えば、えー、これはあの置くだけのフローリングですね。であの賃貸住宅とかだと、引っ越したときに、まあ、こういったものを、えー 再利用するのがなかなか難しいんですけれども、これだと、えー、引っ越すときに、えー、家具と家具のように一緒にフローリングを持っていくことができて、また新しいお家で、えー、敷き直すことができる。まあ、そんな商品だったり。あとはキッチンですね。で、これは、あのー、まあ、いわゆるできる限りシンプルに、えしたオリジナルの商品で、あんまりこう、引き出しがどうとか、え機能が、食洗機がどうとかっていうのは後から自分でやるので、 とにかくキッチンとしてのシンプルでスッキリとしたものを、えー、まあ、安価な値段で欲しいというニーズに応えて、こういうものを開発していったあとは取っ手ですね。これは、えー、職人さんが手作り、一個一個手作りした、えー、取っ手で、で1個が多分まあ1000円とか2000円ぐらいで買えるんですけれども、僕らがよく言うのは、いわゆるこう大きな部分を変えなくても、毎日手が触れる部分っていうのを、ちょっとだけ良くしてあげるだけで、 えと、まあ、日々の生活がちょっと豊かになるよね、みたいなことを言っていて、それの、えっ、と、一番わかりやすい、簡単に変えられる例っていうのが、こういう特典になるのかなと、えそんなふうに思っています。これがショールームですね。今、あの僕、オフィスにいるんですけど、今、このオフィスの一帯が、えっ、と、ショールームになっています。で、まあ、こういう感じで、アルドさんも、ツールボックスもそうなんですけど、なんかやっぱりその作った人だったり、えー、の思いだったり、 その作る過程そのものですね、考える過程、作る過程っていうのを楽しんだりっていうことをすることによって、なんかその自分の住処だったり居場所に対して、えー、やっぱり愛着が湧いて、動かしがいい場所になるんじゃないかな、みたいなことを、えー、日々考えています。でこういう感じで、えーまあ、ある不動産、全国だったり、ツールボックスような、えーまあ、 あの違う角度からのサービスだったり、えそういうようなことを、えやってる、えチームになります。しあと,、えーと、特に最近あの都市に住むことそのものが、えー、なかなか見直されるタイミング、えー、だと思うんですけれども僕らとしても、えー、まあ、都市に住むという両輪として新しい郊外みたいな考え方で、え都市周辺 えー、具体的に言うと、えー、距離的に言ったら車で1時間とか1時間半ぐらいの範囲ってところに、なんか新しい形の住み方ができないんじゃないかなっていうふうに思って、えー、立ち上げたのが、房総 R 不動産っていう、えー、サービスになります。もちろん R 不動産と同等に、えー、物件を紹介していくんですが、えー、どちらかというと、えー、これからのライフスタイルの提案みたいなことを、えー、考える、考えたくて、実はもう10年以上前に立ち上げたサイトです。 今こういうタイミングなので、えー、やたらなんか反響があって、この本当に1ヶ月、2ヶ月だけで、あのトラフィック、ページビューが倍ぐらいになったりとかしていて、で、やっぱ今後注目度が高まっていくのかなというような、あの、そういうサービスになります。で、場所としては、東京の都心部から、まあ、約車で1時間半ぐらいですかね、えー、海沿いの、えー、街になります。 こういった形で海に行くと、えサーフィンだったり、え釣りだったりができて、ちょっと中に入ると、え昔ながらの里山の田んぼだったり畑だったり風景が広がるような、えそれでいて都心にも近いという、そんなエリアになります。で、ここで、えー、と僕らは、えここの魅力を伝えるために、まず、え東京都心部の人たちを連れてこようということで、え何人も連れてきて魅力を、え語りました。 で、その時に実際に、えー、建てた物件の一つが、えー、これですね。これ何かっていうと、4棟の、えー、長屋になります。で、オーナーさんは、えー、実は会東京で会社員やってる、あのまあ、普通の方というか、あの起業家とかそういうのじゃなくて、会社員でやられてる方で、でその方が、え土地を買って、え自分で、えこういった、え集合住宅を、え建てたと。 で僕らはそれの企画設計、その後の運営とかをお手伝いしたというような、まあ、そういう案件ですね。でこういう感じで山荘になっていて、窓からは川が望めるっていう、まあ、そんな立地。もちろん海も近いんですけれども、でこういうのが、えー、都心部、中心部だと、えー、なかなか手に入れることが難しいんですが、このエリアちょっと離れるだけで、えー、土地代含めてめちゃめちゃ安くなるんですよね。 で、イメージとして多分100分の1とか、もうそのレベルで安くなるんで、割とこう普通の方でも、えー、こういう生活を実現することが可能みたいな、そんな場所になりますね。でこれも AR 不動産でお客さん募集して、今でも募集しているような感じの案件になります。 で、あと、それの近くで、えー、土地ですね、土地の分譲だったり、賃貸、あの賃貸の戸建てだったりっていうのを、えー、サーフビレッジという言い方をして、分譲していて、でこういう形で、えー、10区画ぐらいかな。っていうのを、えー、まあ、都心ではできないようなライフスタイルを、えやるための、えー、住宅、住まい方の場所ということで、えー、企画、えー、したりもしています。こんな感じ。これできてますけど、えー、こういう感じですね。 あと実際に、まあ、自分たちも、えー、実践してみようというので、でこれがあの、まあ、うちが持ってるボートハウスっていうか、あの水辺沿いの小屋ですね。でちょうど僕もこの、えーと、先週から、えー、昨日まで3日間、4日間ぐらいかな、ここにいて、で実際に、えーと、となんかテレワークやりながら、ちょっとここで草刈りやったり、で地元の人たちと会ってミーティングしたり、みたいなことを、えーまあ、やっていた場所で、 やっぱり都心でこうこもってるよりも、こういう開放的な場所に来ると、えーと、とてもはかどるので、であのまあ、これからのライフスタイルみたいな話、ワークスタイルみたいな話になると、ちょうどいいエリアになるのかなというふうに思っています。でここで、えーと、ともう一つ、えー、こういうことをやってる中で出てきたプロジェクトが、このトライアルステイってプロジェクトですね。 で、これ、えっ、ー、と、この暴走から始まった、えー、プロジェクトなんですが、えー、何かというと、空き家を利活用して、えー、地域を元気にするっていう、そういうプロジェクトです。で今、えーと、日本の人口ガンガンもうこの10年以上減っていて、えー、もうあ家が大量に余って、えー、始めています。おそらく韓国も、えー、この後人口が反転しし始めると、えー、これまで足りなかった住宅が逆に余り始めるみたいなことが起きてくると思います。 でそういうのを、えー、単なるこう空き家で、えー、厄介者だということじゃなくて、それは町の資産だというような、えー、目線で考えて、じゃあ都心で、えーと、暮らしている人たちの2つ目、3つ目の理由として、えー、それを利用したらいいんじゃないかみたいなことで、え始めたプロジェクトですね。でも多くの場合、いきなり最初からそこに引っ越すとか、えまあ、移動するみたいなことってなかなか難しいので、まずは、え1週間とか2週間 の地域で空いている空き家を、えー、試して、そこで試しに暮らしてみるっていうところ、ものがこのトライアルステッププロジェクトになります。で、これ、えっ、ー、と、まあ、よく言われてる、日本でよく言われてる話なんですけど、人口が減っていくといろんな産業がそれに引っ張られて、え衰退していくわけなんですが、それの代わりに人口を増やそうって言っても、なかなかこう増えてこないので、で、あるならば、え実際に人の移動だったり、えー、する、えー、要は振幅というか、 活動の回数を増やそうみたいな感じのことを、えー、日本では関係人口っていう言い方をしてます。単なる観光ではなくて、えー、ここにあるような単なる観光ではなくて、定住人口でもなくて、その間の予備軍みたいな感じの考え方ですね。で、これを、喚起するのが、えー、一つ捉える必要の目的だったりします。あと二つ目は、使われなかった空間を資源として捉えて、 それを、えー、流動化させるってことですね。で実際に、えー、それに伴って住まい方の考え方ですね。えー、住む場所は1人、え1箇所1個であるみたいな話ではなくて、え住宅がいっぱい余ってるんだから、じゃあそれは、えそこに魅力を感じる人たちが、まあ、週1回でもいいし、月1週間でもいいし、そういった、え新たな住まい方というのが、えこれから必要なんじゃないのっていうようなことを思って、これも本当10年ぐらい前からやって なので、ちょうどこの今のタイミングって、オフィスに行かなくてもよくなったり、えーと、どこでも仕事ができるようにやっぱなりつつあるんで、非常にこう相性がいい、えタイミングだなというふうには思ってます。これが実際に使った物件、えです。で、ちょっと、あの、ね、移住者の人が建てた小屋のようなものから、え昔からずっとこのエリアにある農家さんの、え工程から、そういうのをお借りして、1週間、2週間滞在していただくという、まあ、そんなプログラム で、えーと、これもあのこの場所から発生して、えー、日本のいろんなところで展開していて、えー、今だと、もう去年までずっと10年、2010年から2019年まで、えーまあ、かなり多くの人が参加していただいたような、えー、プログラムになります。でこういう感じですね。で、これも、あの、R 不動産のサイトでお客さんを募集して、えー、実際に体験していただくというような、そういう流れをとっています。 で、あと、こういうことをやってると、これまさに今の、えー、話に近いんですが、どこで働くのかっていうことが、えー、結構、えー、重要に考えたくなってきます。で、これも、あの、今の房総エリア、外房エリアになるんですが、えこういった、あの、中心市街地ですね。神社を中心とした中心市街地なんですが、現状、今のお話の通り、空き家がすごい空いてると。この赤いところが空き家になります。 で、その中のこの2つの空き家を、えー、僕らが借りて、えー、リノベーションして、鈴峰っていうあの場所なんですけど、を、えー、したプロジェクトになります。こういう感じで、えー、建物を一部削ったりとか、えー、リノベーションをして、えーまあ、こういうような、えー、建物を作りました。これ何かっていうと、もともと住居だったものをオフィスと、えー、商業施設の複合施設として、 ちょっと使い方を変えて、えー、実験してみたのがこのスズメのプロジェクトになります。これできた後の写真ですけど、これ中ですね。で、ここでやりたかったのは、えー、もちろん住む場所として、これまで、えーまあ、いろんな空き家を使ったりとか、えー、していろんなことをやってきたんですが、じゃあ、あのー、働く場所とかも、 いろんな場所で働いた方がいいんじゃないかなと思って、で実際この場所は、えー、実はサーフィンのメッカなので、この場所に例えば週、えー、木金できて、朝海に入って、で普通にこの場所で仕事をして、それで週末もそこで過ごして、東京の家に入って、で月火水は、えー、東京のオフィスで働くみたいな。そんなことをイメージして企画した、えー、案件です。これがちょうどそのオフィスの スペースですね。6畳か8畳ぐらいあるようなところで、えー、借りていただくような物件。特にもちろんシャワーがあったりとか、実際に寝泊まりできるみたいなことをやっていたりするような案件で、現実、あの、こういった、あの、まあ、コロナあんま関係なくて、その前から、えー、いわゆる東京で働いているデザイナーさんだったりとか、ウェブ系のシステムの方だったりとかが、ここを借りていただいているような感じですね。なので、これ れからの時代、多分もっとこういうのが引きあの増えるんじゃないかなというふうには思っています。あとですね、この施設、複合施設と申し上げたんですが、えー、1階部分が、えー、飲食店と、えー、トライアル、えー、スペースになっています。トライアルスペースの方には、えー、地元の、あのー、地元に住んでるお母さん方を集めて、仕事を、えー、斡旋するようなチームだったり、今入ってるのは、地元の街を、えー、案内する施設の観光所ですね、というのが入って でそういうこともあるんで、その1階一1階部分が地域の人のハブになっていて、これは、えーと、地元の人たち中心にやった、えバザーみたいな、えー、時の風景ですね。まあ、割と近くの方たちが自分たちでこういった、え形で、えー、まあ、フリーマーケットみたいなことをやるみたいな。そういう場を、えー、作りました。こんな感じですね。これが1階の、えー、ラーメン屋さん。 で、まあ、こういうような感じで、なんかワーカーズライフって、えっ、ー、と、本当ずっともう、僕自身もそれを体現してると思っているし、えー、まあ、暮らす、働くの線引きが曖昧になってきてるなっていうのを感じるし、それがこの半年ぐらいで一気に加速されて、それが一部の人しかできなかったことが、えー、割と多くの人が意識し始めたっていうのが今のタイミングなので、どこに住むか、どこで働くかということも、えー、 改めて考え直すいい機会なのかなっていうふうに、え思っています。最後、こういう形で、え僕は建築、え出身なので、空間デザインするところを中心に、え素材を売ってみたり、えメディアを作ってみたり、今みたいな、えちょっと離れた場所に人が集まるような場所を作ってみたり、みたいなことを、えやっています。こういう形でなんかライフスタイルっていろいろ全部つながっているので、それをどうつなげていくか、 いうことが重要だと思って日々活動しております。ということで今日はどうもありがとうございました。 저희가 대상으로 하는 거는 다양한 그냥 단순하게 주거 공간뿐만이 아니라 주거 공간을 기반으로 해서 다양한 활동들이나 서비스들이 제공되고 그런 것들이 기타의 코워킹 오피스라든가 리테일 공간과 같은 것까지 결합되면서 어, 지역 주민들과 같이 사용할 수 있는 그런 공간들 만들고 있고 어, 주거적인 특징으로 본다면 조금 더 적정한 가격대를 가지고 가성비 높게끔 이용할 수 있는 그런 주택계 모형들을 대중들에게 좀 더 확산하는 것들을 목표로 하고 있습니다. 어, 저희가 뭐 어, 2 0 1 3년부터 본격적인 주거 주거 사업들을 시작을 하면서 어떤 주택에뭐 신축하는 코리빙 모델이랄까 아니면뭐 장기동 장기 공실이 발생하고 있는 오피스 공간을 용도 전환해서 주거 공간으로 전환하는 모델이나 아니면 다양한 어, 여성 전용의 주거 공간 또는, 또는 도심 세, 어, 도심 제조업과 관련해서 활동하고 있는 그런 종사자들을 위한 주, 주거 공간 같이 어, 지역에 따라서의 특징들이나 혹은 어, 사용자들의 특성에 맞는 다양한 공간들을 공급하고 있는 중입니다. 어, 특히 그 과정에서 저희가 조금 더 집중하고 있는 부분들은 어떻게 하면은 어, 개인들의 일상생활에 조금 더 안정적이고 또한 또 어, 개인의 일상을 좀 더 풍부하게 수 있, 만들 수 있는 방법들을 공간들을 공급할 것이냐에 대한 생각들을 좀 더 많이 가지고 있고요. 그 과정에서 저희가 갖고 있는 두 가지 프로세스는 첫 번째로는 적정한 가격들로 공급하기 위한 부동산 개발 구조들을 좀 더 다양화하고 다양한 어, 모델들을 활용해서 가격들을 공급 가격들을 낮추는 방식들을 사용하고 있고요. 두 번째로는 어, 사용하는 사람들의 일상 편의성을 좀 더 개선할 수 있는 서비스들을 붙여나가는 방식들로 진행을 하고 있습니다. 어, 그러면서 저 이렇게 그런 개발 모델들을 만들고 나서 저희가 어떻게 어, 어떤 주거 형태들을 공급할까를 했을 때 첫 번째로 시작했었던 것들은 좀 더 이 20, 30대 청년들이 거주하고 싶어하는 동네에 어, 거, 동네지만 기존의 그런 주거 비용이나 이런 것 때문에 거주할 수 없었던 동네 대표적으로 강남과 같은 지역들에 어떻게 하면좀 더 적정한 가격들로 공급할 수 있을 것인가에 대한 문제입니다. 저 장표에 정적인 가격이라 되어 있는데 이거는 좀 적정한 가격으로 좀 바꿔 생각해 주시면 될 것 같고요. 어, 특히나 그런 직주 공접이 가능한 형태로 해서 어, 나의 일자, 일자리와 일하는 공간과 이, 사는 공간들을 좀 더 가까운 지역에서 움직일 수 있는 나의 동네들을 만들어가는 목표점을 가지고 시작을 하게 됩니다. 어, 대표적으로 저희가 강남에 시작하면서 어, 강남이 가지고 있는 그런 생활 편의성, 그 소위 말하는 어메니티 그런 다양한 정, 어, 주거 환경에 대한 문제들을 조금 더 나의 삶의 속에서 그냥 사용할 수 있도록 하기 위한 그런 주거 공간들을 만들게 했고 또한 그러면서 이동 시간들을 최소한으로 줄여나가면서 나머지 자녀 시간들을 나의 생활에 좀 더 온전하게 쓸 수 있는 모델들을 만들어 나가기 위해서 그런 적정 지역 강남이라는 지역이나 이런 데 적정한 가격으로 두고 공급하기 위해서 노력하고 있는 중입니다. 어, 그러기 위해서 다양한 개발 모델들을 쓰면서 어, 뭐 저리 용자들이나 기본적으로는 저희는 뭐 지주구 공동사업의 형식과 방식으로 해서 어, 건물주들, 자산 소유주분들과 협업할 수 있는 방식들, 모델들을 가지고 있고요. 그 과정에서 공공의 용자그 그러니까 기금들이라든가 이런 것들을 적정한 과, 가, 저리 용자로 해서 활용을 하는 걸 통해서 가격 구조들을 개척해서 낮추는 방식들을 좀 활용하고 있는 중입니다. 어, 첫 번째로 그 보여드릴 거는 저희가 그래서 역삼동에서 처음으로 신축했었던, 신축해서 운영하겠었던 모델이고요. 저희가 이 공간을 만들 때에서는 단순하게 주공간만 있는 것들이 아니라 업무 공간들이라든가 또 여가 문화 공간이라든가 이런 공간들을 복합적으로 가질 수 있는 주거 공간들을 개발하기 위해서 하고 운영을 하기 위해서 진행을 해왔고 어, 주거 공간 같은 경우에는 그냥 단순하게 그냥 방만 있거나 기존의 쉐어하우스들과 같이 방을 쉐어하는 방식들을 통해서 가기보다는 내 방을 온전하게 나 혼자 쓸 수 있는 그런 공간을 가지고 있대 다양한 주거 공간들을 주, 어, 공용 공간들을 어, 공간 곳곳에 배치하는 걸 통해서 좀 더 삶을 좀 더 넓고 어, 윤택하게 혹은 더 가성비가 조금 더 높은 공간들을 구성할 수 있도록 해왔습니다. 그래서 보시는 것 같이 한 3평 반 내외 네 정도의 개인실을 가지고 있고 그 다음에 15평 정도의 주방 공간이라든가 혹은 거실, 그다음에 뭐 테라스, 뭐 세탁실 이런 것들이 중간중간에 배치되어 있어서 어, 세평짜리 공간에 나는 임대를 하고 서 임대를 해서 살고는 있지만 실질적으로 내가 누리고 있는 공간들은 약 20평 이상의 공간들을 누리고 살 수 있는 형태들로 공간들을 개발하고 운영하고 있는 중입니다. 어, 특히나 그것만 있는 것들은 아니고 건물 지하에는 다양한 영화문화 공간들을 두어서 그 공간 안에서는 뭐 공연이라든가 혹은 강연이라든가 아니면 저희가 뭐 크리스마스 때 같은 경우에는 어, 뭐 리스 만들기나 혹은 뭐 칵테일과 같은 그런 다양한 커뮤니티 서비스들을 제공하는 걸 통해서 사람들 간의 내적 교류들이나 혹은 또 그런 문화적인 것들을 퇴근 이후 시간에 혹은 주말에 이용할 수 있도록 하는 도록 구성되고 있는 회사 운영 되고있습니다 어, 두 번째로는 그 인근에 있어서 저희가 한 이것도 이제 한, 한 규모가 있는 일곱 개층중 정도의 규모가 있는 건물을 전체적으로 코리빙과 코워킹 공간으로 제공하고 있는 공간이고 여기 그 같은 경우 지하 같은 공간에는 공유 주방이 들어가 있고 1층에는 리테일이 들어가 있고 상부층에는 코리빙과 코워킹이 작동하는 모델로서 진행이 되고 있는 상황이고요. 여기 같은 경우에도 단순하게 주거하는 공간들 뿐만 아니라 일할 수 있는 공간까지 같이 제공하는 방식들을 통해서 어, 그 안에서의 어, 나의 그 거주하고 경제 활동을 하고 또 문화적인 활동들을 동네에서 누리고 이 모든 것들이 가능한 워킹 아, 걸어 다닐 수 있는 거리 안에서 이루어질 수 있도록 진행이 되고 있는 과정입니다. 그래서 그내용들을 봤을 때 지금 현재 지흥의 입주자들의 특 만족이나 이런 것들이 결국에 어떻게 보면 내가 크게 이동하지 시간을 들여서 이동하지 않더라도 내가 좋아하는 공간들을 지역 내에서 계속적으로 소비하고 문을 경험할 수 있는 그런 어, 접근성들을 제공하고 있다는 것들이 가장 큰 장점이라고 생각을 하고 또그 안에서의 다양한 공용 공간들이 주는 것들이 어, 단순하게 내가 그냥 그냥 편하게 쓴다라기보다는 그 안에서 다양한 사람들을 만나고 또 입주주민과의 관 입주주민들과의 관계를 만들면서 어, 좀 더 친밀하거나 좀 더 어, 내가 이 안에 누군가와 같이 살고 있다라는 그런 안정감을 줄 수 있는 계기가 되고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 언니 동생처럼 지내기도 하고 그런 모습들이 좀 많이 나타나게 됩니다. 어, 그 다음에 저희가 좀 더 이렇게 좀 어, 직주근접 형식들을 통해서 그런 다양한 그 형태들을 쉐어하우스나 코어리빙들을 제공을 했다면 그런 모델들을 조금 더 발전시키는 방향으로는 특정한 그룹들 혹은 어, 상대적인 사회적 약자들을 대상으로 해서 어떻게 주거 공간들을 만들어 나갈 수 있을 것인가에 대한 고민을 가지고 시작한 것들이 신림동 프로젝트이고요. 어, 신림동 같은 경우에는 사실 뭐 언론지상에서나 이런 거에서 많이 보셨겠지만 상대적으로 여성들이 살아가기에 조금 열악한 환경들을 가지고 있고 범죄에 대한 노출들이나 위험이나 이런 것들이 많이 어, 많이 보여지고 있었기 때문에 그실질적으로 그런 전체적인 1인 가구가 늘어남에도 불구하고 여성 1인 가구 같은 경우에는 계속해서 감소하고 있는 그런 계속 이산화가 해야 되는 그런 그 지역적인 특징이 있어서 어떻게 보면 그런 사람들에게 좀 더 안심하고 생활할 수 있는 주거 공간들을 어떻게 제공할 것인가에 대한 문제를 가지고 시작하게 되었고 저희는 그 공간을 여성안심 일상주택이라는 뭐 형식으로 어, 제공하고 있습니다. 그래서 다양한 공간들뿐만 아니라 그 사람의 뭐 어, 심리 안정을 위한 심리 상담이라든가 아니면 주민들과 입주자들 간의 거래 어, 네, 네트워킹을 할 수 있는 프로그램들이나 이런 것들을 복합적으로 제공하게 돼 있고 그 방식들도 어, 공공 리츠를 활용한 방식들을 통해서 좀 더 저렴한 가격에 어, 사용 생활할 수 있도록 하는 구조들을 가지고 있습니다. 어, 그래서 이거 같은 경우에도 지상으로 6개 층, 지하로 7, 1개 층 정도 되는 총 7개 층짜리 건물에 어, 상층부 4개 층은 코리빙 공간으로 해서 1인실과 그 다음에 다양한 생활에 필요한 공유 공간들 주방이라든가 라운지라든가 세탁실 그다음에 뭐 어, 운동할 수 있는 홈짐이라든가 홈트레이닝 공간들 그런 공간들을 두고 있고요. 그다음에 1층 같은 경우에는 좀 더 지역에서 개방되어서 같이 활동할 수 있는 어, 공간들이 있고 특히나 거기에는 어, 지역의 청, 청년 주거 문제들을 같이 해결하는 리빙랩이라든가 아니면 지역에 있는 청년들에게 좀 더 심리적 안정감을 제공하기 위한 심리상담소 같은 것들을 같이 운영하고 있고 네, 요층에는 어, 조금 지역에서 좀 부족한 공간들이 사실은 그런 좀 주거 공간으로서 개방되어 있는 공간들이 사실은 이런 칠림동 같은 지역에서는 제공되는 경우들이 거의 없거든요. 굉장히 태평 내 내방 이외에는 다른 어떤 활동할 수 있거나 움직일 수 있는 공간이 없어서 그런 개방 공간들을 제공해 줄 수 있는 그런 뭐 서재 공간 혹은 뭐 라인 라운지 공간들을 별도로 두고 있는 상황입니다. 그래서 그것들이 결국에는 단순하게 공간으로만 움직이는 것들이 아니라 공간에 연결되는 다양한 커뮤니티 프로그램들이라든가 서비스들을 제공하는 방식들을 통해서 움직이고 있고요. 어, 일반적인 주거 공간 내에서 움직이는 것들은 입주민들을 대상으로 한 어떤 반상회라든가 뭐 웰컴 파티와 같은 모임들이 진행되고 그다음에 라운지 공간 같은 경우에는 어, 업무에 필요하거나 아니면 개인적인 생활에 아, 아니면 친구들이나 뭐 가족들을 접견하고 만날 수 있는 그런 응대 공간으로서 활용될 수 있도록 프로그램들이 짜져 있고 그 다음에 그런 라운지 공간이나 이런 데 같은 경우에는 생활에 좀 더 필요할 수 있는 문화적인 프로그램들이라든가 아니면 식음이나 이런 푸드 서브스크립션 서비스, 세탁 서비스 이런 것들이 연계될 수 있는 방식들을 통해서 그 다양한 공간들이 지금 여기적으로 연결되고 있고 그 과정에서의 다양한 파트너들사들과의 결합되는 형태들로 진행되고 있습니다. 또한 그 안에서는 어, 주거 공간에서 필요할 수 있는 어, 여가 문화, 여가 생활 프로그램으로서의 다양한 뭐 칵테일 만들기라든가 아니면은 뭐 리스 만들기와 같은 프로그램들이 제공되고 있는 상황이고 어 커뮤니티 프로그램들도 같이 제공하면서 좀 더 각자의 이야기라든가 심리적인 안정감들을 가질 수 있는 그런 상담 프로그램이나 이런 것들이 진행되고 있는 상황이고 또한 어떻게 보면 또 어, 여성이라고 모여져 있는 친구들 그 간에 좀더 본인들의 어, 커리어라든가 생활에서의 어떤 어, 여성으로 가지고 있는 그런 그 활동들의 같은 것들을 어떻게 갖고 갈 수 있을지에 대해서 같이 고민하고 그런 것들을 좀 더 방법들을 찾아보게 되는 그런 <clears throat> 그 역량 강화 프로그램들 그런 것도 들 같이 진행되고 있는 상황입니다. 지금까지가 어떻게 보면 저희가 지금 그러니까 추구해왔었던 주거, 진행되고 있는 주거 공간들의 모습들이라면 저희가 앞으로 그리고 좀 더 내년이나 이렇게 좀 더 진행해 볼수 있는 공간들은 어떻게 보면은 특정한 직업군이라든가 어, 어떤 음, 특정한 계층들을 아, 그룹들을 대상으로 한 커뮤니티 주택들이 좀 더 도입되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 예를 들어서 저희가 지금 창신동에서 활동하고 있는 창신아이트라는 공간들은 패션 산업들을 중심으로 해서 이루어지고 있는 패션 디자이너들과 그런 사람들의 작업 공간으로서 주로 확, 이용되고 있는 그런 공간인데요. 여기는 기본적으로는 코워킹 오피스의 공간으로서 어, 패션 디자이너들이 계속해서 모여들고 있고 그 안에서의 다양한 협업이라든가 생산 활동도 브랜드 런칭과 같은 경제 활동들을 이루어지고 있는데 결국에는 어 그러면서 거기에 다양한 뭐 쇼룸 공간, 리테일 공간, 그다음 산업 지원 공간과 같은 다양한 컨텐츠들이 계속해서 결합되고 있는 상태이고 그런 것들을 어떻게 조금 더 확장될 수 있을 것인가에 대한 고민을 가지고 저희가 현재로서는 진행되고 있는 거고 앞으로의 측면에서 본다면은 어, 기존랭에서는 단순한 단일한 공간들의 형태들이 계속해서 모여 있는 그, 그, 단일 공간으로서의 그런 개발되고 운영되고 있는 모습들을 가지고 있었다면 앞으로는 그런 특정한 그룹들을 모이 모집해 있는 그런 대상들을 맞춰서 단순하게 지금 공급되고 있는 주택 공간, 주거 공간이 별도로 움직이는 것들이 아니라 유기적으로 연결될 수 있는 방법들에 대해서 좀 더 고민하고 있는 상황입니다.